Olá, somos do Instituto da Che e hoje vamos gravar um vídeo tirando algumas dúvidas que recebemos por e-mail, pelo canal do YouTube e pelos nossos alunos. E dessa vez a dúvida é do Henrique. É obrigatório o uso de espalheira? Então, não é obrigatório, né? mas é, com a tecnologia passada dos anos, a espalheira traz alguns benefícios de conforto. Né? É, mas tem que saber usar a espalheira também, porque se você usar de uma forma errada, vai prejudicar sua coluna também. É, e tem como tocar violino sem espalheira, mas depende muito do seu corpo, depende muito da forma que você está segurando, então é diferente a técnica sem espalheira. Sim, temos um vídeo no canal, né, que fala justamente sobre espalheira, inclusive como ajustá-la. A gente vai deixar aqui em cima, tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado, hein? Obrigada. Até a próxima.